လူတို့ဆန္ဒပြေဝစေချောင်းအကျင့်ကောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားဘာသာကိုရှင်ကြည်မြတ်တို့ဘုရားကိုအားကိုးကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓဘာတွေဆုံးမခဲ့သလဲဆိုတာရှေးဥစွာသိရှိနားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဆုံးမနဲ့နေနိုင်အောင်သိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပြီးတော့လူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဟာပြည့်ဝကြမှာဖြစ်တယ်ဆန္ဒရှိတော်လည်းပဲ လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဆန္ဒဟာပြီးဝကြမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားကြတာဖြစ်တော်လဲပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဘာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရသလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခကာမဒုက္ခပฏิကုလား အလုံးတရားဝါတွေဟာချမ်းသာခြင်းညတာအချိပဲလူတွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချမ်းသာခြင်းမဟုတ်လားဆိုချမ်းသာခြင်းနဲ့လူပဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့လူဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်မှလည်းပဲအလုံးတူညီကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုံကြသလားဆိုတဲ့အချက်မှလည်းပဲအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူး ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းချမ်းသာခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ကြရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ပြီးချမ်းသာဒုက္ခလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရသလဲဆိုတော့သိဖို့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မသိလို့ရှိရင် ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲပြန်ရနေချာမှာဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်နိဂံနိခေါင်လန်းခေါင်ဆုံးမဩဝါဒခေါင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသူတို့ဟာသူတို့မျောလင်းချက်ကိုလျှောက်ထားလေးရှိကြတယ် တပည့်တော်တို့ဟာမိသားစုဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ပြည့်ဝဝစုံစုံညီညီနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေထိုင်ကြပြီးတော့တည်တဲ့နောက်မှာလည်းပဲကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုပဲဖြစ်မှာဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတာစီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ မိသားစုဘဝမှာတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနေခြင်းနဲ့အေးနောက်ဆုံးဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာလဲကောင်းရဒုတိပုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိကြပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်သူနဲ့မဖြစ်သူဆန္ဒပြည့်ဝသူနဲ့မပြည့်ဝသူဘယ်သူကများတော့ဆိုဆန္ဒမပြည့်တဲ့လူတွေကများတယ် ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တဆုပ်စာအ ਨੇ စုတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိဖို့ရာအတွက်ရဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနာယူမှတ်သားကြရတာဖြစ်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတဲ့အတိုင်းရှောက်လမ်းမှမိမိတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆန္ဒတွေဟာပြည့်ဝကြမှာဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာ ရှည်တင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှေ့အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ဆူတောင်းယုံနဲ့ပြည့်လိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးဖရာဆိုတာကိုသွားပြီးဆူတောင်းနေရှိကြအာကိုယုံကြည်မှုကလွဲချော်နေကြတယ်မပြေဝတဲ့အာကိုမှုဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရုပပတ္တိတုတ်မှာဟောတာဟာတတ္တာတိလတုဒ္ဒစာကပညာလို့ခေါ်တဲ့ လူတို့ရဲ့အရေးချင်းငါရပြည့်စုံလို့ရမယ်လို့ဆိုတယ်တရားဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်မှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်မှုယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုယုံကြည်မှု ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တတ္ထာတရားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိရလားဒါလောက်အောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လောက်အောင်မယ်တရားတရားရှိပြီးတဲ့နောက်မှာကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တယ် တီလရောရှိရလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်လို့တုတတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောတုတလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်တောင်မှတုတဆိုတာရှိကြဒါမို့ကောလိပ်တွေ University တွေတက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြရကိုယ်နိုင်ငံနေမလုံလိုက်လို့နိုင်ငံရကြတိုင်းတစ်ပါးထွက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြဘွဲ့ယူကြဆိုတာတုတအတွက်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီသုဒ္ဓဆိုတဲ့အထွေထွေဘုံသုဒ္ဓသင်ယူချရမှာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဘဝလမ်းကြောင်းဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘယ်ဟာက အမှန်ဘယ်ဟာကအမှားဘယ်အရာကလှုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်အရာကမလှုပ်တဲ့ဘူးရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝရရှိတဲ့အခါမှာဓမ္မတုတ္တဆိုတာ ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်တုဒ္ဒရှိပြီးတဲ့နောက်မှာလူဆိုတာအများနဲ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကိုတယောက်ထဲသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ချင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မထားပဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများအတွက်ရဲရဲရောရောကိုရှိတာခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုစာကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာကားလည်းရှိရမယ် နောက်ဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုကတော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်း၅ရပ်ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကဆူတောင်းပြည့်ဖရာရှေ့မှာဆူတောင်းမှဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟောဘူး ဆူတောင်းပြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီအည်ချင်းကရကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီရင်ထဲမှာဒီအပြည့်အဝရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ဝတယ်လို့ဟောတယ်နော်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့ပဲလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုတရားတရားစွမ်းအားလျော်စွာတရားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပညာကထင်းချုပ်ထားဖို့လေလိုအပ်သေးတယ်အသိပညာ ကင်းမဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုဟာ blind faith လို့ခေါ်တယ်။မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးဟာအကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုဒီတစ်ခုဟာပေါင်းစပ်ထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ယုံကြည်တဲ့နေရာယုံကြည်ရမယ်။စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားရမယ်။အလုံးကိုယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဆိုတာပညာနဲ့တွက်ဖက်နေရမယ် ဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထစက္ခုကျမ်းကိုရေးတဲ့ဒီပရင်ဆရာတော်ကြီးကပိဋကစာပေနဲ့အညီလူတွေနားလည်အောင်ရေးခဲ့တဲ့စာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကတတ္တာကိုပညာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းသည်ပညာကိုတရားစောင့်မှလမ်းဖြောင်းသည်သူတို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါစာပေကျမ်းကနဲ့အညီပဲတရားကိုပညာနဲ့ ထိန်းချုပ်ပေးရပညာကိုလည်းတရားနဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကတရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုသည်ညီမျှစေရမယ်လို့တရားလွန်သွားလို့ရှင်မယုံသင်းတဲ့နေရာတွေပါယုံကြမလုံသင့်တာတွေလောက်ကြဥပမာမဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကြွလာလို့ရှင်ခေါင်းပုတ်ပေးစမ်းမှကျမ်းမာလိမ့်မယ်လို့ခေါင်းပုတ်တာနဲ့ဘယ်တော့မှမကျမ်းမာဘူးเนาะမယုံနဲ့အဲ့ဒါ ခေါင်းပွတ်ယုံနဲ့ကျမ်းမာမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမမျောလင့်နေနဲ့ပွတ်ချင်နိုင်ပွတ်ရှိတဲ့သဘင်တွေပြောင်းတာသွားမယ်ကျမ်းမာလာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကယုံကြည်နေတာဒါဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဘာလို့ရမလဲမတည့်တာမစားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်တော်အောင်နေရာသီဥတုမြတ်တော်အောင်နေကျမ်းမာရေးလိုက်စားအသက်ရှင်ချောင်းကုသကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဒါပဲရှိနော် ဘုန်းကြီးခြေထောက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ပုံမှန်ကျမ်းမှမယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်လွန်အားကြည်လို့ရှိရင်ဒါတရားလို့ပညာမဲ့တဲ့တရားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေသင့်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်စေသင့်ဘူးမြန်မာပြည်မှာသာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ blessing ဆိုတာကိုသိမျှော်လင့်ကြတယ် blessing ပေးပါဆိုခေါင်းပုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုမျှော်လင့်ချက်ခေါင်းပုတ်ခိုင်းတယ်ဓာလုံးတောင်းတယ်လက်ဖွဲ့တောင်းတယ်လက်ဖွဲ့စောင်းနေလက်ဖွဲ့ကစွမ်းလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူ့ပဲသုံးမှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်သူပေးမလို့ဓာလုံးကစွမ်းရင်လည်းသူ့ဟာသူ့သုံးမှာပေါ့ဘယ်သူပေးမှာတော့သို့သောလောကလူတွေဟာယုံကြည်မှုတွေက လွန်ကဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့အကြောင်းစစ်အကြောင်းမှန်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ရိုသေလေးစားမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရဟန်းတန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာဂါရဝဆိုတဲ့စိတ်ထဲကယုတ်တိလေးသားမှုယန္တန်ဃာတွေရဲ့ကိုချင်းသီလတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မျက်နှာမှုလေးစားမှု အေးငါတို့မသိတဲ့တရားဓမ္မတွေရဟန်းသံဃာတွေကဟောပြောနေလို့တို့သိခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ခြေစူးတင်မှုအဲ့ဒါနဲ့သာရှိအလေးပြုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြီးချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သာအလေးပြုတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တလွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပညာကင်းမဲ့တဲ့တရားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟောပညာကင်းမဲ့တဲ့တရားဖြစ်ရင်လူရင်းမရောက်တော့ဘူး လမ်းချော်သွားပြီမိယထာကြီးလမ်းချော်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေရှေ့သွားလို့ရအောင်မလားအရာဘူးကားလဲလမ်းချော်သွားပြီနေမြန်လဲပြေးလမ်းချော်သွားပြီဆိုအနေရရှိတယ်လေဓမ္မလမ်းကြောင်းကလမ်းချော်သွားပြီဆိုရင်တဘဝတည်းမကဘူးတန်တရာထိအောင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တုတဆိုတာလဲစီဘူးအထောက်အမှာဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာလဲပဲ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆန္ဒပြေဝနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖျားဟောတဲ့အတိုင်းမှတ်သားထားဖို့ဟုတ်ပြီတို့တွေကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လူဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လူဘဝရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့လူဘဝတို့တွေရလာကြပြီ လူဘဝရယုံတဲ့ကိစ္စအကုန်ပြီးသွားလားမပြီးဘူးလွတ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေအများကြီးရှိဒါမှမဟုတ်လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုမလုပ်ကြဘူးလူဘဝသူတို့လည်းရလာကြတာပဲရလာယုံနဲ့ပြီးလားမပြီးဘူးပညာတတ်အောင်ကြောင်းပို့ချရပြန်တယ်သင်ပေးကြရတယ်လိမ္မာရေးချရှိအောင်အဲ့တော့လူဘဝရယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုတာထင်ရှား ဒါဖြင့်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးကဘာလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှလူဘဝဟာတန်ဖိုးတက်မှာဖြစ်တယ်မနုဿတ္တဘောဒုံလဘောလူဘဝရတိုက်လို့ကံကောင်းလို့ဒုဒ္ဒရီရလာတော့အလုံးဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလူဖြစ်ရတာအကျိုးနဲ့ပြီလို့ဒီလိုမတွက်လေနဲ့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရခြင်းများတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစနစ်တကျအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်အရေးဟာကုံဆုံးသွားမှာသာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ရာမှထာဝရတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးကုံဆုံးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဘဝရတဲ့အခါချိမွေးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့သွားလိုက်တာလူဘဝတစ်နှစ်သားကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာသက်80 80အရွယ်ထိရောက်သွားတယ်နော် သွားနေမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာဒီလိုဘဝရထားတာကအရေးဒီအနှစ်သာရလားလို့ဆိုဘဝရတာအနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးဘာရတာတော့လို့မေးအခွင့်အရေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်မျက်စိရထားတာဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုဘာအခွင့်အရေးလဲမျက်စိကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီပညာသင်နိုင်တယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခု နားကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာသင်နိုင်တဲ့ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုမျက်စိမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားပြီနားမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းတရားနာဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုနော်တန်ဖိုးကြီးထင်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရခဲ့တာဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားက လူဘဝတိုင်းညာခဲတယ်လို့ရေပုံရအားဖြင့်ခြုံငုံပြောတာဖြစ်တော်လဲပဲလူကိုသုံးမျိုးခွဲဟောထားတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုတယ်เนาะလူသုံးမျိုးရှိတယ်အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသုံးမျိုးအဲ့ဒီလူလူတန်းစားသုံးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာတို့ဟာဘယ်အမျိုးစားတဲ့ပါတယ်လဲကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်လက်ဆောင်ပြသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ၃မျိုးကိုရှေးဥစွာနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဟာဘယ်မျိုးစားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့မျိုးစားတဲ့ပါနေရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးရမယ့်အလုပ်ပဲเนาะကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုသုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားကြည့်လိုက်တယ်နံပါတ်1အမျိုးအစားကတဲ့ ပညာမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမရှိတဲ့လူမျိုးတဲ့။ဘာပညာမျက်စိတော့ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိလည်းမရှိဘူး။ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တယ်လည်းပညာမျက်စိမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကစီးပွားရေးမျက်စိလည်းမရှိဘူး။ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်တတ်ဘူး။စီးပွားဥစ္စာလည်းမရှာတတ်ဘူး။ဒီမျက်စိကသူ့မှာမရှိဘူး။ ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရှိတာနဲ့ဖြစ်ကင်းတာခွဲခြားသိနိုင်စွာရှိတဲ့ပညာမျက်စိအားလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ခုအခုခေတ်လူခေပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆို I for economy စီးပွားရေးမျက်စိအားတစ်ခု I for morality ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တာမျက်စိတစ်ခုမျက်စိနှစ်ခုရှိအဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ခုလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခိတာလို့ပဲခေါ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ရသော်ပြပြောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာကြောင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဘဝကောင်းစားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ ဥပယထကလိကဟောဒီဘဝမှာလည်းအရှုံးနောက်ဘဝမှာလည်းအရှုံးအဲ့ဒီပုံကမျိုးကြတော့လူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးလူတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဘာမှလူဖြစ်ကြိုးမနှက်တဲ့ပုံကမျိုးသူဟောတာအဲ့တော့လူဖြစ်တိုင်းဒီအကျိုးနှက်တယ်လို့မထင်လေနဲ့ဒါဖြင့်လူဖြစ်ဖို့အကျိုးနှက်ဖို့ရာပညာမျက်စေအဓိကဆိုတာနားလည်ရဒီနေရာနော်အဲ့တော့ကို့မှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင် ရှိခွာရှာတတ်တဲ့မျက်စိမရသေးတဲ့စိတ်စဉ်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှာပြီးသားစိတ်စဉ်ဥစ္စာတိုးတက်လာအောင် လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အမြင်ကိုစီဝါရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်။တခါအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့မျက်စိကိုဟော eye for morality ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိ အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာမျက်စိနှလုံးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှလုံးသလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ဒုက္ခိတများတာဖြစ်တယ်လူဖြစ်ကြုံမတတ်ဘူးကဲနောက်တဥချိလိုက်အောင်မျက်စိနှလုံးထဲကတလုံးတော်ရှိတယ်ဘာလဲ I for economy စီးပွားတော်ရှာတတ်တယ်သို့တော့ကိုချင်းတရားက ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့ချိုးပြစ်ရှိတာနဲ့မရှိတာလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားမသိဘူးသူကစီးပွားရရင်ပြီးရောဘလို့ပဲလုပ်ရလုပ်ရဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရပတ်စံရပြီးရောဆိုတဲ့စီးပွားရေးရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမျိုးရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တစ်ဖက်ကတော့အမြင်ရှိပါရဲ့တစ်ဖက်ကလုံးဝအမြင်မရှိဘူး အဲ့တော့လူလောကမှာလည်းပဲမျက်စိတစ်လုံးပြက်နေလို့ရှိရင်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခိတာတွေပါသွားတာနော်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဝါရေးမျက်စိတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးကိုကျင်တရားမျက်စိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအဓမ္မလမ်းကြောင်းသူစရိုက်ဒုစရိုက် ဘာကိုမှမစင်စားပဲနဲ့စီးပွားဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးမကောင်းတဲ့နေ့တွေနဲ့စီးပွားရှာချမ်းသာဒုက္ခရပြီးမျက်စိနှလုံးမိတ်သွားတဲ့အခါဒီစီးပွားဥစ္စာတွေထားပစ်ခဲ့ပြီးပဲရောက်သွားတော့ဆိုပဲငရဲရောက်ပါနော်ကိုကျင့်တရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတခုမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတော့သူရှာဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ ချမ်းသာနိုင်သေးတယ်ဒီဘဝတောင်မှစိတ်မချရဘူးကိုချင်းတရားပြက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကြဓမ္မာဓမ္မေနသထောသောတရားတဲ့ဤနေရောမတရားတဲ့ဤရောဤမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးကောက်ချစ်ဆင်းလဲစွာစေးပွားဥစ္စာရှာဖို့ကြတော့ကုသလောဟောတိသင်္ခါတုံကျွမ်းကျင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘက်က ကြံကျင်တယ်သုံးတယ်ဖြုံးတယ်သို့သောဣတောသောနိရိယံခန္ဓဝါဧကသက္ခုဝိဟညတိမျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူရှာတဲ့စီးပွားတွေကအကုန်ထားခဲ့ရတယ်တခုမှယူသွားလို့မရအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်တော့ဤဘွားရဲ့အချမ်းမဲ့ရောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပဲကြိုဆိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ လူဘဝရပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိတစ်ခုတည်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ပတ်စံရှိအောင်ရှာတတ်တော်လဲကိုကျင့်တရားပြပြနေသည့်အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရဲ့တန်ဖိုးမပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောရဖြစ်တယ်အေးစီပွားရေးမျက်စိလည်းရှိတယ်ကိုကျင့်တရားမျက်စိလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့မျက်စိနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာ ဒွိစကုပနာအခတော်တိထောပုရိသပုဂ္ဂလောအဲ့ဒါမှလူတဲကအကောင်းဆုံးလူအမျက်ဆုံးလူသားလို့ပြောစီပွားလဲရှာတတ်ရမယ်ကိုချင်တရားလဲကောင်းဒီနှစ်ခုဆိုလို့เนาะစီပွားရေးမျက်စိလဲရှိရမယ်ကိုချင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝလဲကောင်းမယ်နောက်ဘဝလဲကောင်းတယ်လို့လူလောကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားက သုံးပုံပုံပိုင်းခြားပြီးတော့မနုဿတ္တဘာဟောလူဒုံလဘောလို့ဟောတဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာဟောပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာလူကိုသုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားပြီးဟောထားခဲ့တယ်ဒုတတွေဟာအန္တလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနှလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ရဘူးဧကစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့စီဝါရဲ့မျက်စိသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းဒုတတွေရှောင်ရမှာဖြစ်တယ် ဘုရားဝတ္တဝင် သူတော်စင်နေအနေနဲ့စီပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရား ကောင်းမွန်တဲ့မျက်စိလည်းရှိရမယ်ဓမ္မတို့ဝပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံယူချက်အပြည့်ဝထားကြဖို့လို့ပေါ့ငါမှာစီပွားရေးမျက်စိရှိရလားကိုချင်းတရားမျက်စိရှိရလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမှာပဲဖြစ်ဓမ္မဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တမှာဒီလိုဟောထားတယ် အေးလူတွေရဲ့ဆန္ဒဆိုတာဘာတွေဟာလူတွေရဲ့ဆန္ဒလဲထိုဆန္ဒပြေဝစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားရှိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အကျိုးတရားကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုပဲစီဖို့အထောက်အားတရသီးစားကြလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တရစိတ်ကိုစိုက်မှကိုစားတဲ့ကိုစိုက်တဲ့တရပင်ကတရသီးကိုကိုစားအောင်ဖြစ်တယ် တရေစိတ်ကိုစိုက်မှတရေပင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကုသကောင်းမှုဆိုတာစိုက်ပျိုးချရမှာဖြစ်တယ်မပြိုးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဟာဆိုတာမရနိုင်ဘူးလောကကြီးမှာဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဆန္ဒအလုံးခြုံငုံပြီးတော့သာပြောရတာ ဒီပရိသတ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်ချင်တုံးလို့မေးရင်တော့ဆန္ဒတွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကားမရှိသေးရင်ကားစီးချင်တယ်တိုက်မဆောင်နိုင်သေးရင်တိုက်ဆောက်ချင်တယ်ပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာချင်သေးတယ်ဘွဲရချင်တယ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်စသဖြင့်ဆန္ဒတွေမေးလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဆန္ဒ ကိုမှတ်ယူချဆန္ဒဆိုတာဒီထဲမှာအကုန်လုံးကျုံဝင်သွားတဲ့ဟာလေမြတ်စွာဘုရားကပတ္တကမ္မတုတ်တန်လေးမှာလူဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ထားတာရှိအဲ့တော့လူဆန္ဒဆိုတာလူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလူဆန္ဒရှိကြမျောလင်းချက်တွေရှိကြဒီမျောလင်းခြင်းနဲ့လူဖြစ်လာကြအဲ့ဒီမျောလင်းခြင်းနေ ကဘာတွေလဲကိုမျောလင့်ထားတာနဲ့ကြိုက်မကြိုက်နားထောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့နော်တရားသဖြင့်ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတဲ့ဓမ္မတိလူတိုင်းလူတိုင်းဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတယ် တထေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာ ပေါ်များခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာနံပါတ်1ဒါဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုမေးလိုက်ရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောကြလိမ့်မယ်အင်ဂျင်နီယာတို့ဆရာဝန်တို့ကဘာအတွက်တုံးမေးမယ်ဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်ပဲလေ လူတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘာရှာတာတော့ဆိုရင်သူတို့လူရင်းပြောချင်မှပြောမယ်အလုတ်ရှာတယ်လို့ပြော အလုတ်ကဘာအတွက်တုံးဆိုရင်ငွေရဖို့ငွေရဘာလုပ်ဖို့တော့ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ချမ်းသာဖို့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသွားဆိုင်အလုံးမလုံးပဲနဲ့ငွေရရင်ရောမလို့ခြင်းဘူးလားဆိုလို့ခြင်းမှာနော်ငွေမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာတာရောမလို့ခြင်းဘူးလားဆိုလို့ခြင်းမှာပဲ အဓိကပန်းတိုင်ကတော့ချမ်းသာခြင်းပဲဘဝမှာအဆင်ပြေနေခြင်းပဲစားစရာမပူရဘူးဝတ်စရာမပူရဘူးနေစရာမပူရဘူးမကြမ်းမမဖြစ်ရင်လည်းမပူရဘူးဆိုတဲ့ဘဝမှာတသက်သားသားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုလိုချင်တာရတဲ့ဘဝမျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ပညာသင်နေကြတယ် ကလေးတွေဆိုရင်ကျောဘုတ်အကြီးတွေလွယ်ပြီးတော့ပညာပညာအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျောဘုတ်အိတ်ကဝိတ်အချိန်ဘလောက်ပဲရှိရမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်လာကလေးတွေကြောယောဂါဖြစ်လာကြောယိုးတွေစာအုပ်တွေအလေးကြီးထမ်းရပိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကလေးကအယိုးနုနုနဲ့စာအုပ်တွေတနင့်တဘိုးကြီးကြောဘိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီးတည်ရတဲ့ဒုက္ခဟာခုကတနေ့တခြားချီလာချီလာတဲ့အတွက်ကြောင့် တနေ့ကကြားနေတဲ့ဖတ်လိုက်တယ်အိန္ဒိယဆိုရကဒီကလေးတွေကိုလေးပင်နဲ့ကြောဖို့အဲ့ဒီသုံးမပြုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီကံဥပဒေတစ်ခုလှုပ်လာဟို89ခုနှစ်1989ခုနှစ်ကဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့သတင်းစာမှာကတ်တုန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ် ကလေးလေးရဲ့ချောဖို့အိတ်ကြောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေဟာချောဖို့အိတ်ကြီးတွေနဲ့သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုံလေးကိုပြပြီးအောက်ကစာရေးထားတယ်ဒီကလေးဘာအပြစ်ရှိလို့လေးပင်တဲ့အရာတွေကိုထမ်းခိုင်းနေကြတာတော့ဆိုရင်စာတန်လေးပါမေကွန်လေးမေးထားအဲ့တုန်းကလေးကဒီကလေးတွေကျောင်းစာတွေနဲ့ပြိနေတဲ့ဆိုတာကိုပြောနေကြတယ်ပေါ့ပညာရှင်တွေကပြောနေကြတတိပေးနေကြတယ် အေးဒါလည်းသတိထားကြချက်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ကြားရတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ငွေကြေးတနာရှာဖွေဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာကဘာအတွက်တုံးဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ပဲနောက်ဆုံးဟာချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲလှုပ်ချတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအခြေခံအဖြစ်လူတွေရရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခစီးပွားဥစ္စာ ပြည်ပြည်ဝဝဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်လို့ဆိုတဲ့စီဝဥစ္စာကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတိုးတက်ခြင်းဟာလူဆန္ဒပဲလူဆန္ဒတစ်ခုပဲဒါလူဆန္ဒတစ်ခုဒါဖြင့်လူဆန္ဒပြီးသွားပါလားလို့ဆိုပြီးသေးဘူးဘာလို့ခြင်းချမ်းသာပြီးတဲ့အခါမှာ လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခုံရှိတရေရှိရှိခြင်းသေးတယ်ထင်ပေါ်ကျော်စားခြင်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်ယာဓုကုန်သိစိစိဥစ္စာပတ်စံချမ်းသာနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးယာဓုကုန်သိစိစိဥစ္စာလူတကာကနေပြီးတော့အလေးပေးခံရတဲ့ဘဝမျိုးလူချင်းညပြန်အဲ့ဒါကိုယတ္တလို့ခေါ်တယ်အချမ်းအယံအကျော်စောအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့လူတွေဟာနေချင်းညတယ် အဲ့ဒီယတဆိုတဲ့စိစိန်ဥစ္စာအချမ်းအယံအကျော်သောကောင်းတဲ့ရရှိမှုဆိုတဲ့ယတခုံကိုလူတွေကလူချင်းကြပြန်နေပတ်စံချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာလူရဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပဲလူရင်းပတ်စံချမ်းသာခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုလူရဝင်ခြင်းနဲ့ဒါလို့ဆန်ဟုတ်ပြီပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်လူရလည်းဝင်တယ်ပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်ချင်တော့ဆို အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုဖြစ်လာနော်အဲကြောင့်လူတွေကဆူတောင်းတဲ့အခါအသက်ရှည်ပါစေလူကြီးသူမတွေသွားကြောတဲ့အခါအသက်ရှည်ပါစေဆိုဆူတောင်းလူဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်တရားမှာ မလိုလားဘူးအသက်ကိုတတ်နိုင်ရင်ဆွဲဆောင်ထားချက်ဆွဲဆန့်ထားချက်ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝတော့ဘယ်သူမှအသက်မရှိခြင်းဘူးချမ်းသာလာတဲ့ဘဝကျအသက်ရှိခြင်း ကြာကြာနေဖို့စဉ်းစားလာတတိယဆန္ဒကဘာလို့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုဘဝကိုဆန္ဒတွေဒီထဲမှာပါမပါနော်စီဝဥစ္စာတွေ့တဲ့ခြင်းနဲ့အချမ်းရအကျော်ဆုံးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ပြီးရင်အသက်ရှိခြင်းဟောသုံးခုဒါချုပ်ပုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာ ခြုံငုံပြီးပြောတာဒီသုံးခုပဲအဲ့ဒီသုံးခုပြီးတော့လူဆန္ဒကုံသွားဗလားလို့ဆိုမကုံသေးဘူးတခုကြံနေတယ်ဒီဘဝမှာတော့ပြီးသွားပြီတက်ရှိပြီးဘာမှလုပ်เสียမလို့တော့ဒီတက်မဲ့ကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာဘူးဆိုတာလည်းအသက်ရှိတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလေးကဘာလို့ဆိုရင်မနေရလို့တေချတဲ့အခါမှာကောင်းရာသူဒီဘုံရောက်ချင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးမျောလင်းချက် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလူရဲ့ဆန္ဒဆိုပြီးတော့၄မျိုးဟောထားတာနော်ဒါမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးလဲဟောနိုင်တာပဲ၆မျိုးလဲဟောနိုင်တာပဲ9မျိုးလဲဟောနိုင်သို့တော့ဒီ၄မျိုးထဲမှာလည်းအလုံးအချုံကုန်သွားပြီလူအများစုရဲ့ဆန္ဒဒီလိုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီဆန္ဒတွေရှိနေတာကိုဘာနဲ့ဖြည့်စည်ရမလဲဘာလို့ရမ ဘာလို့ရင်ဒီဆန္ဒတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရှုထောင့်ကနေအကြောင်းတရားကိုပေးထားဒီဆန္ဒတွေပြည့်ဝခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့မိမအယီချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အယီချင်း၄ရက်ဆိုတာဘာတော့တတ္ထာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်နော် ယရဏသုံးပါးကုံကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတ္ထာရှိရမယ်တတ္ထာရှိပြီးရင်သီလကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ရမယ်ကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားဆိုတာ ကိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတည်ရှိနေဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားကထိမ့်ပေးမနှုတ်ဆိုရင်ဥပမာမဲ့နော်ဥပမာမဲ့ဒီလေမလုံးနဲ့ရေမလုံးနဲ့ရှည်အိုးတဲ့ကိုရှည်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှည်တွေဟာယုတ်ထွက်ကုန်နော်အဲ့ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဆိုတာပေါ့ တနေုံကအပေါက်ကနေအိတ်ဖားတွေခုန်ထွက်သွားတဲရဲရေသွန်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲတဲရဲမှာရေတွေသွန်ညင်သမျှသွန်ဘယ်တော့မှမတီးဘူးပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုချင်းသီလကင်းမဲ့ပြီဆိုရင်လောက်သမျှကုသိုလ်တွေဟာအလုံးယိုထွက်ကုန်ဒါမို့သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိန်းထားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာတွေကိုထိန်းထားတာတော့ဆိုတော့ ကုသိုလ်တရားတွေကိုထိမ့်ပေးထားတယ်။သီလရှိမှကုသိုလ်တရားတွေဟာယက်တည်နိုင်တယ်လို့ဆိုသီလမရှိတဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပါအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပါသွားမယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီသီလကိုခုနကပဲစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်။နေဆုံးပဏာတိပတ္တကရှောင်းတယ်အာရိဏနာရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းမှုသီလတွေဟာလူရဲ့တိတ်ခါကိုလည်းထိန်းထားတယ်။ လူရဲ့တဏ္ဏမှာလုံနေတဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းသိတော့ထိတ်ဥပမာမဲ့ပါဏာတိပါဒမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာနဲ့အကျဉ်းနာ သူ့မှာရှိပါမလားသူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျဉ်းနာကင်းမဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျဉ်းနာဆိုတဲ့တရားသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြအကျဉ်းနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြက်ပြဲသွားတယ် အဋ္ဌိဏဒါနယုတ်သားမှုဖြူစင်မှုဆိုရယ်ကုသိုလ်တရားသူ့မှာမရှိဘူးနော်ယုတ်သားမှုဖြူစင်မှုဆိုရယ်ကုသိုလ်တရားသူ့မှာမရှိဘူးလူရဲ့တိတ်ခါဖြစ်တဲ့ယုတ်သားဖြူစင်မှုယိုကျသွားပြီပျက်စီးသွားပြီကာမေတုမိစ္ဆာစာရမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခုံတိတ်ခါပျက်စီးသွားပြီဘုဒ္ဓဝါဒမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေဟာလည်းပဲ ပြက်ပြားသွားပြီမကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လိန်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာလိန်ချင်းမှာပုန်းကွယ်လို့ရနေသည့်အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့ပုန်းကွယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားတွေဟာမုသဝါဒရဲ့အောက်မှာပြပြဝဝပျောက်ွယ်သွားကြပြီလို့ဆိုသူရမေတရားဆိုတာတော့မပြောနဲ့ရင်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ သူများတဲ့တတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူများဥစ္စာခိုးဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူတော်အသားမရပြစ်မှားဖို့လိန်ပြောဖို့ဆိုတာတွေလည်းဝန်မလေးဘူးဆိုတော့ရှင်မူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဘာကုသိုလ်ရှိအောင်မှာတော့ဘာကုသိုလ်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာယတ္တိနိုင်စွာမရှိဘူးလောကဝဟာရပြောကြတယ် တံမိုးကြီးမားတဲ့ရှင်သစ်စီဟာတိမ်ကီရွှေဘက်မှသာတည်တယ်လို့ဆိုသလိုဒါပါဠိစာပေကလာတာနော်တိဟဝတ္တသွဏပါတိယပါဠိစာပေကလာတဲ့စကားပုံပဲအဲ့ဒါရှင်သစ်စီဟာတိမ်ကီရွှေဘက်မှသာတည်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပဲသီလပေါ်မှသာတည်တယ်ဆိုပါစို့ဒါကအခြေခံသီလလေး အခြေခံကုသိုလ်လေးတွေကိုပြောတာသီလနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တမာတိတရားတမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်မအောင်ဘူးမရဘူးဝိပဿနာတရားကိုကျင့်တယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးမဖို့နေပါမရဘူးလို့သူဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့သီလမရှိမရှိလို့ရှိရင်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ရှိတ်တာတွေဘယ်နှခါဝင်ဝင်နေစဉ်သွားတရားအထုတ်နေနေ ကိုချင်းသီလပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့မှာလှုပ်သမျှတွေဟာအကုန်လုံးယိုကျပျက်စီးနေမှာပဲကိုချင်းသီလကနေအကုန်လုံးယိုထွက်သွားဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူဆိုတာနော်တရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိရမလဲဆိုရင်စာခလို့ခေါ်တယ်စာခဆိုတာမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ အနေထားတစ်ခုပြောမစ္စရိယဆိုတာကိုယ်သာလင်အခွင့်အရေးရပြီးကိုယ်သာလင်ကြီးပွားတွတ်တက်ချင်တာဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယတရားဟာညာတော်အပြင်လူတွေကနှမျောတာလေးတစ်ခုပဲမစ္စရိယလို့ထင်နေကြမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယဟာ၅မျိုးရှိတယ်မစ္စရိယရဲ့မစ္စရိယနဲ့တွဲဖက်လာတာဒေါသသာလင်ဖြစ်တယ်လောဘမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ အဘိဓမ္မာသဘောတရားမှာမစ္စရိယနဲ့အရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားဟာဒေါသတရားသာလည်းဖြစ်တယ်ဒေါသမှုစိတ်မှသာလည်းမစ္စရိယစေတသိက်ဆိုတာရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းသူကာကွယ်ယုံမကတစ်ဖက်သားကိုရန်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသဝင်လာတယ်နော်တစ်ဖက်သားကိုရန်လုတ်လာတယ် ဘလောက်ထင်ရှားမလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မွေးထားတဲ့ကြောင်ကလေးတွေကြည့်သူကသူဒီတိုင်းနေအေးဆေးဆေးပဲသူပါဇက်ထဲမှာကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိရင်နာနာသွားရင်ဘာလုပ်လဲမန်ဖီတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမစ္စရိယရဲ့သဘောပဲငါဟာလာမထိနဲ့ဒါငါဟာဆိုလို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာသူပြပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုရန်လို့တဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါလူတွေမှာရှိတဲ့မစ္စရိယကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ ဒီကနေ့ခေတ်မှာမစ္စရိယတရားဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲဆိုရင်ကဘာမှာပြောကြတယ်နော်ကဘာမှာချိတိုင်းပြည်တွေတိုင်းပြည်တွေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေကလည်းကိုယ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှုဆိုပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေကိုင်နေကြတာဒါမစ္စရိယကြောင့်ဟုတ်မစ္စရိယကြီးမားလာလို့ရှိမစ္စရိယကြောင့်လက်နဲ့တွေဆွဲကိုင်နေအဆောင်အကျက်တွေထားတယ်မထိနဲ့မတို့နဲ့ဆိုတာတွေလှုပ်လာတယ် အဲ့ဒီနာမည်လေးကတော့ကောင်းတဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ထားကြတယ်နော်အဲ့ဒါမစ္စရိယရဲ့သဘောတရားလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးမစ္စရိယကကြီးမားလာတဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မစ္စရိယနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒေါသဟာပါလာပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်အချင်းများကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်လူကြတယ်ရက်ကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကြည့်နေ တောင်တရုတ်ပင်လဲဖြစ်နေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နမူနာတစ်ခုပြောပြနော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာသူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့ကျွန်းကိုပဲသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမစ္စရိယတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာမစ္စရိယတရားဆိုတာဟာငါပိုင်တို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေး stinginess stinginess ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြန်တဲ့ မစ္စရိယတရားပါဠိဘာသာကဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာဣဒံဣစ္စရိယံအင်ညေတံဟောတုတဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းသူများတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းမြောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုအပ်လို့ငါကြီးပွားသလိုဘယ်သူမှမကြီးပွားစေနဲ့ငါနာမည်ကြီးသလိုဘယ်သူမှနာမည်မကြီးပါစေနဲ့ငါချမ်းသာသလိုဘယ်သူမှမချမ်းသာပါစေနဲ့အဲ့ဒါတွေကမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ် မစ္စရိယကြီးမားလာလို့ရှင်အန္တရာယ်လောက်လာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတုံတုမာရံခိရမြို့မှာမြို့စားအဖြစ်နေထိုင်သူကဘောဓိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ကောသမီပြည်ကဘုရင်ဥဒေနာရဲ့သားသူဟာတုံတုမာရခိရဖက်ခတိုင်းကတုံတုမာရခိရမြို့ကိုမြို့စားအဖြစ်အဲ့ဒီမှာနေတယ်နေပြီးတော့ သူဟာအလုံးဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyright လုပ်မှာပေါ့နော်ကောကနုဒကောကနုဒလို့ခေါ်တယ်ဂျာဖွင့်ကြီးတရံကော့ပြန်နေတဲ့ဆန္နန်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်တယ်အမှန်တန်လှပတဲ့ဆန္နန်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆောက်လုပ်တဲ့ဘိတုကပေါ့နော် ဆောက်လုပ်ရေးပြီးသူကဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့လူဆောက်လုပ်သူဘာလုပ်ပြစ်လဲလို့ဆိုရင် နောင်တာမျိုးသူများကိုသွားဆောက်ပေးမှာဆိုလို့မျက်လုံးကိုဖောက်ပြစ်တာအဲ့ဒါမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်သွားတာเนาะအခုခေတ်လဲကြားဖို့ကြလိမ့်မယ် copyright ဆိုပြီးတော့ထားတယ်လေ copyright ဆိုရသောအဖြစ်မစ္စရိယတွေနဲ့လူလောကကြီးဟာမစ္စရိယတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုထင်ရှားရသော်ဘုရားက မစ္စရိယကို၅မျိုးခွဲထားတယ်လာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများကိုမရစေချင်တာနော်အာဝတမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများမနေစေချင်တာကုလမစ္စရိယကိုပေါင်းသင်းသူများပေါင်းသင်းတာမကြိုက်တာဝဏမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့ခုံတရင်သို့ကိုယ့်ရဲ့လှပမှုသူများကိုမဖြစ်စေချင်တာဝဏမစ္စရိယ ဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားသူများကိုမသိစေချင်တာကိုသိတဲ့ပညာရကိုသူများကိုမသိမသိစေချင်မြန်မာပြည်မှာကြည့်တိုင်းရင်းဆေးပညာမှာဆေးအမယ်တွေတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဆေးတွေရှေးရခင်ကရှိခဲ့တော်လည်းပဲအများသိမှဆိုတာနဲ့တမယ်ဖွဲ့နှမယ်ဖွဲ့နဲ့ဒီလူလေးသိရောအကုန်လုံးဆေးတွေပျောက်ကုန်အစရိယမုဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအာစရိယမုဋ္ဌိဆိုတာဆရာသားခြံပြီးတော့ဆရာကတတိစုပ်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့တပည့်ကိုနီးကုန်အောင်မပေးတာဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ရသော်ဘုရားကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမိတ်လေနမေဒီအာစရိယမုဋ္ဌိအဋ္ဌိသူ့မှာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြံချင်းပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘဲနဲ့ထင်ချန်ထားတဲ့တရားမရှိဘူးအကုန်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်နီးခုံပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုနီးခုံပေးတယ်အစရိယမုဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးများသောအားဖြင့်လောကမှာအစရိယမုဋ္ဌိဆိုတာရှိကြတယ်ဆရာကသူ့ကိုကပြမှာဆိုလို့သူနဲ့ပခုံးချင်းရှင်းလာမှာဆိုလို့အဲ့ဒီစိုးတယ်ဆိုတာကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နော် အဲ့ဒီမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့စာခါဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရှိရမယ်လို့သူပြောတာเนาะ generosity ပေါ့ရရောတယ်အဲ့ဒီစာခါရှိရမယ်နောက်ဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအရေးချင်းရှိရမယ်အခြေခံအပြင်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဘာကိုသိတာတော့ဆိုတာ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မလုံးတင်တာကအကုသိုလ်လုံးတင်တာကကုသိုလ်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်စေတဲ့အရာတွေကလုံးတင်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အရာကမလုံးတင်တာတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတယ်ဆိုတဲ့ပညာဟာအရေးကြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ခံယူချက်အသိဉာဏ်အဲ့ဒါဟာကမ္မတက္ကတာသမဒိဋ္ဌိလို့တည်တည်ချာချာအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကောင်းတာလုပ်တယ်ကောင်းတာကောင်းတာလုပ်မှကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာလုပ်ဖို့သူ့မှာလမ်းကြောင်းပွင့်နေသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲလမ်းကြောင်းပွင့်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှ तू ကြောက်တယ်လေကောင်းတာလုပ်မှကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာဖြစ်ခြင်းလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုမယုံကြည်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တယ်လဲကောင်းကောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လူတွေကြီးပွားတိုးတက်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကံတရားတွေကမမှန်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ပဲဆိုတဲ့လူတယောက်တည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်မဲ့လူဖြစ်သွားတယ် ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တွေးရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်သွားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ तू ဘာလှုပ်ချင်လူဆိုတာကောင်းတာလှုပ်ချင်တာလားမကောင်းတာလှုပ်ချင်တာလားတရားပွဲသွားချင်တာလားစတေရှိုးသွားချင်တာလားနှစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စတေရှိုးသွားမယ်လို့များအရက်ဝိုင်းသွားချင်တာလားနော်တခြား စိတ်သာသွားချင်တာလားဆိုအယဝိုင်းသွားချင်တဲ့လူကများပါအများစုကိုပြောတာနော်အကောင်းနဲ့မကောင်းလူတွေကမကောင်းတာကိုပို့ချိုက်တယ်ဒါသဘာဝပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ချိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥစေသွားနိုင်လို့ကောင်းတာလုံးမကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိ မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ယံကမံကရိတန္တိကလျာဏဝါပေါကံဝါတတကမတထာရာဝိတ္တမစဉ်းစားတဲ့ကိုယ့်အကူနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ငါတို့ကောင်းတာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်သမျှကောင်းမကောင်းတွေကိုငါတို့ဟာအမွေခံရမယ်စဉ်းစားတဲ့နေ့တိုင်းစဉ်းစားခိုင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းငါတို့မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းငါတို့ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတော့ နေ့စဉ်အမှတ်ရဖို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ဒါကြမှမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဝန်လေးလာမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပညာလို့ပြောတာဒီနေရာမှာအဲ့ဒါလို့ပညာကိုတတ္တာရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းငါရဲ့ရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ ခုနကပြောတဲ့လူဆန္ဒတွေစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့နော်ပညာနဲ့တိုးတက်လို့ရသွားတယ်စီဝါရှာတတ်တဲ့ပညာဆိုတာပါသွားတယ်ပညာနဲ့စီဝါရှာတတ်သွားတယ်အချင်းသီလကောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူဆန္ဒလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ပြီးဂုံတရင်ကျွဲဝ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေဂုံတရင်ချီးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းပဲပြေဝနိုင်တယ်အေးအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းပဲပြည့်သွားနိုင်တေတိချမ်းပဲနိုင်ကောင်းရသူတိဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းပဲဒီလေးချက်ကပြည့်စုံနိုင်တယ်ပြည့်စုံခြင်းတရားရှိရမယ်တရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်သီလရှိရမယ်သီလရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လုံသမျှကုသိုလ်တွေဟာဖတ်တင်မယ်နော်စာခရှိရမယ်စာခရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူမှုတမ်းမှုရှိပြီးတော့မစ္စရိယတရားကင်းမယ်မစ္စရိယတရားကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေရဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်စီဝဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဒါနရဲ့အကျိုးကနောက်ဘဝကျမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲ အတိတ်ဘဝရဲ့ကံကိုအပြုတ်ပြီးတော့စီပါဥစ္စာပိုတိုးလာတယ်ဆိုတာတော်တော်များများဟာလက်ခံယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့မလှူလို့မရှိမရှိလို့မလှူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမရှိဘယ်တော့မှမလှူဆိုတာဖြစ်တာမစ္ဆေရသပမာဒသဧဝန္တနာနာတိယတိနှမျောလို့မလှူတာရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပဲချိန်ဖြုံးနေလို့မလှူတာရဲ့ အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်မလူချင်းကြောင့်လှူရင်ကုံမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲချမ်းသာတာကိုကြောက်တာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုကုသိုလ်ကပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူးရသော်ဘုရားကဟောတယ်ဒါနတမ္ပူတန်လိဘောဂာနိလူတိုင်းလူတိုင်းယခုဘဝရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဒါနကပေးတာလို့ပြောတယ် မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောတူလားမတူလို့ရှိရင်စောရကတက်နိုင်တယ်ဟာကိုယ့်ဘကိုယ်ကြိုးစားရှာလို့ရတာနော်ကိုရှာလို့ကိုရတယ်လို့ပြောပြောလို့မရဘူးလားကိုယ့်ဘကိုယ်တနေ့ကုန်တနေ့ကမနေမနာကြိုးစားအထုတ်လို့ရတာဒါနကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပြောသို့တော့ရှာကြည့်ကြမယ်ရှာတဲ့လူတိုင်းရရဲ့လား နော်ဖားကတ်မှာသွားပြီးတော့ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါနရှိတဲ့လူကြတော့သူတွေးတဲ့ကြောက်ကတမိုးကြီးတဲ့ကြောက်ဖြစ်သွားနော်ကုသိုလ်ကံပေးမှရတယ်ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ရှားတိုင်းလည်းမရဘူးလှုပ်တိုင်းလည်းမရဘူးသိကြပါလိမ့်မယ်အလုတ်တစ်ခုတူတူလှုပ်တော်လည်းပဲတယောက်ကချီးပွားတယ်တယောက်ကမချီးပွားဘူး မကြီးပွားရင်လူတွေကအပြစ်မြင်ကြလိမ့်မယ်သူကတော့ဘာဖြစ်လို့ကြီးပွားတယ်သူကဘာဖြစ်လို့မကြီးပွားတာလို့ပြောလိမ့်မယ်သို့တော့ကံကြမ္မာခြင်းဟာကွာခြားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကံလို့ပြောလို့ရတယ်ဥယျာဉ်ဆိုင်ပြောကြတယ်တရက်ချံနှစ်ချံတဲတယ်ပေါ့ခြံချင်းရှင်ပြီးတော့တဲကြတယ်ကုသကံရှိတဲ့လူရဲ့ခြံကုသကံမရှိတဲ့လူရဲ့ခြံခြံနှစ်ခြံရာသီဥတုလည်းတူတယ်မြေလည်း တမြေတည်းပဲတူချတယ်ဒါပေမဲ့တချမ်းကတရက်တွေပိုးကြပြီးတချမ်းကအသီးကြတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအုံးမင်ပြန်ပြီးတော့စိုက်တယ်သူ့ခြံကအုံးမင်နေတီးထားဒီဘက်ခြံကမတီးဘူးဘာကြောင့်လဲအပြုစုမတက်လို့လားဒီလိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုပြောပြကမ္မပစ္စယဥတုသမုဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာကံကောင်းလာလို့ရှင်သူဘာလုပ်လို့မလုပ်လို့ သူလှုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ပင်အကြိုက်ဥရုမျိုးဖြစ်လာဘသူကြောင့်ဖြစ်တာသူကံကြောင့်ဖြစ်တာသူခံကြောင့်ယာတိဥရုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ယာတိဥရုတွေကြောင့်သူချာကြီးပေါ်တုတ်တက်သွားဒါကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာမတူစီပါဥစ္စာတူတူလုံးရင်တန်းတဲ့တချို့ကကြီးပွားတယ်တချို့ကမကြီးပွားဘူး လုံလဝိရိယလည်းတူတယ်အဲ့ဒီပုံကြတော့ကံကအခြေခံနေဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလိုပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် သူ့လုံးသမျှတွေကအပြက်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိဟောတာတော့ဆိုယတာကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိကံကုန်ပြီဆိုရင်အကုန်ကုန်သွားတတ်တယ်ဘယ်ကနေဘလို့ကုန်မှမသိဘူးတာဝတိမျိုးကတထေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် ရွှေချောင်းတွေရွှေချောင်းတွေကိုတော်နဲ့ထဲတိမ့်ထားတာဖွင့်ပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါကျမိသွေးခဲတွေဖြစ်နေမိသွေးချောင်းတွေဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲကံကုန်သွားလို့ကံကုန်သွားရင်ရွှေချောင်းကမိခဲမိသွေးခဲမိသွေးချောင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုထီအောင်ဖြစ်ခဲ့နော်ကဲနောက်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုလုံးလို့ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့တထေးအိမ်မှာမွေးလာတဲ့ကလေးသူ့ဘာလုပ်လဲ နော်သူ့အတွက်တိုက်ကြီးကလည်းဆင်သင့်ကားကလည်းဆင်သင့်မိဘတွေကချမ်းသာတော့ तू မချမ်းသာဘူးလားဟော तू ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ तू ကဆင်သင့်ဖြစ်နော်အဲ့လိုကလေးတွေမရှိဘူးလားဒါဒါနရှိတဲ့ကလေးတွေဒါဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လာကြတာဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အိမ်ရွေးကြမှာမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမပြည့်စုံတဲ့အိမ်သွားရွေးမလဲတချို့ကြတော့မပြည့်စုံတဲ့အိမ်ရောက်သွားတော့အနှီးတောင် လှုပ်ရှားမရှိဘူးဆိုတာရှိလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာကွဲပြားခြားနာစေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒါနတမ္မုဒါနိဘောဂာနိလူတွေအသုံးပြုတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဒါနအခြေခံမှရတယ်သို့တော့ဒါနတစ်ခုတည်းလားလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကစ조사အထောက်မှုတွေပါရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်း ကိုအိတ်ထောင်နဲ့ထည့်ထားတဲ့မေးချစ်ဖူးလေးတောင်မှပြင်းလို့ကောက်ပြီးမချစ်ဘူးဆိုရင်မီးထွက်ပါမလားထွက်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုတာရှိကိုရှိရသေးတယ်နော်အေးဒီသဘောတရားတွေကိုတည်တည်ချာချာဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူဆန္ဒဆိုတာဘာတွေလဲအဲ့ဒီလူဆန္ဒပြည့်ဖို့ရအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့တွေဖြည့်ဆည်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ် လူဆောင်တာပြေဝဖို့ရအတွက်အခုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အရေးချင်းတွေတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှသာလဲတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပြေဝမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတို့ရဲ့ဆန္ဒကလူဝကြီးပွားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းရသူတွေကိုရောက်ရောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။တန်တရားဟုတ်ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်အောင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ခြင်းအဖြစ်တန်တရားဟုတ်ကလွတ်တယ် ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချတာပဲဖြစ်တယ်နော်လိုချင်တာတွေကိုအဆုံးသတ်တာပဲဖြစ်တယ်လိုချင်နေသမျှတော့ဒီဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တရာရဲ့ထက်ပေါက်ဟာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်စန္ဒတပဟာနံရာခတပဟာနံလိုချင်တဲ့တဏှာဆန္ဒကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာတန်တရာရဲ့ထက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားတဲ့အခါဘာနဲ့ဖယ်ရှားဝိပဿနာနဲ့ဖယ်ရှား ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့မက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတွေ့ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတယ်လူဆန္ဒအဲ့ဒီကြမ်းမှသာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့လူဆန္ဒပြေဝစေချောင်းအကျင့်တရားကောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အခြေခံကစပြီးတော့ဟောပြောဆုံးမထားတာကိုနာယူမှတ်သားချပြီး ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားကတို့တွေလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းချမယ်လိုအပ်တာတွေကိုစ조사အထုတ်ခြင်းဖြင့်တို့ရင်နဲ့နှလုံးထဲရအောင်ဖြည့်ဆည်းအထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီကျင့်ကြံပွားများ조사အထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း